Nilipokuwa najaribu kuchungulia hawaongezeki kabisa, unakuta labda views ameongezeka mtu mmoja, subscribers ndo hamna. Lakini kuanzia elfu mbili na ishirini uh, Oktoba nilipoamua sasa kuanza kuweki uh, kwa kiasi kikubwa katika chaneli yangu at least kwa wiki na upload, ikishindikana sana kwa mwezi nakuwa na video tatu nilianza kuona changes. 2021 ndo nimekuja kupata mabadiliko makubwa. Uh, 2022 ndo nimefanikiwa kufikisha watu 1 moja mwezi wa sita mwaka huu kwao unaweza ukaona namna gani safari ilivyo ndefu of course kuna muda nilisimama lakini kwa makadirio tu nilivyoangalia chaneli yangu nimetumia miaka miwili na nusu kufikisha watu elfu moja nilifikisha subscribers elfu moja mwezi wa sita mm. mwezi wa kumi huu nimefikisha subscribers elfu mbili kwao unaweza ukaona nimetumia miaka miwili na nusu kutafuta watu elfu moja lakini nimetumia miezi isiyopungua mitatu kupata watu elfu moja wengine na kasi ya chaneli kwa sasa ni kubwa so na hope na matumaini kwa sababu watu wanaendelea kujifunza na kusubscribe Yes,